नमस्कार हमारे सभी दर्शकों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है सीसी अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पिछले कई सालों से कई सुविधाएं आपके दरवाजे पे लेके आते रहे हैं हमारी कोशिश जारी है कि हम ऐसी सुविधाएं लेके आए सर्विसेज लेके आए जो ग्राउंड लेवल पे जमीनी स्तर पर लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से पूरी हो रही हो पियाजियो व्हीकल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा ये स्कूटर्स और सामान लेने जाने वाले ये व्हीकल्स छोटे मोटे शहरों में उन रस्तों तक पहुंच जाते हैं जहां शायद आम गाड़ी या चार पहिया पहुंचना मुश्किल होते हैं ऐसे ही ज़रूरतों को समझने के लिए और आप तक रिलीज के के जरिए सर्विसेज आम जनता तक पहुंचाने के लिए आज हमने सीएससी ने और पियाजियो ने हाथ मिलाया है इसी उपलक्ष्य में पियाजियो की टीम हमारे साथ जुड़ी है सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी पियाजियो के सा, साजू नायर जी का जो ईवीपी e और बिजनेस हेड है अपने पियाजियो टीम के साजू सर बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक तो, you Saju sir for joining us and we were with our team and launching this session with us welcome sir From, from CSA e family, we do have our uh, CEO, uh, Mr. Sanjay Rakesh sir with us. Sanjay sir, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी थैंक यू भगवती सभी को नमस्कार इसके साथ ही जो टीम हमारी पीआरजीओ टीम जो यहाँ पे हमारी सीएससी e टीम से संभालेंगी गौरव चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं गौरव आपका भी स्वागत करते हैं धन्यवाद भगवती सभी को नमस्कार सभी बीएलई e भाइयों और बहनों को सेशन को आगे बढ़ाते हैं साजू साहब will start this session from you and want to know your thoughts आपके क्या विचार हैं क्या पीआरजीओ करता है किस तरह के सामान्य ढुलाई में काम करेगा और आप क्या विजन देखते हैं सीएससी के साथ इस सर्विसेज का जुड़ने का over to you sir Okay, uh, thank you. And uh, first of all, I would like to thank uh, Sanjay sir for giving us this opportunity. And um, I would say it's a, it's a it's a start of a journey and a tie-up, which I'm sure will be mutually beneficial. So let me start out uh, uh, Piaggio के बारे में about the company because uh, I'm sure that um, uh, Vidis जो है uh, ये प्रोडक्ट के बारे में जानते होंगे फिर भी कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में मैं कुछ uh, बताना चाहूँगा Piaggio is a company which is almost 135 years old 1884 में स्टार्ट किया था इटली में स्टार्ट हुआ था एंड um, जो स्कूटर uh, सेगमेंट uh, है वर्ल्ड uh, में in fact Piaggio invented two wheeler segment Vespa brand जो है बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर है तो वेस्पा ब्रांड पियाजियो का है वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये टू व्ही स्कूटर इन्वेंट किया गया था और उसके तुरंत बाद ही थ्री व्हीलर जो एक टू व्हीलर का कन्वर्ट किया हुआ एक थ्री व्हीलर इन्वेंट किया था तो you can say that Piaggio actually invented these two segments and after that it has grown on to become one of the largest scooter manufacturers in the world and also small commercial manufacture world तो हमारा प्रेजेंस जो है almost hundred and sixty countries में है आज के दिन में and it's it's a global we have global manufacturing hub तो India is a main hub in other than that Italy हमारा जो मेन प्लांट है जो मदर प्लांट है इटली में है in addition to that we have plants in US we have plants in China we have plant in Vietnam etcetera so it's a global company India में पियाजियो का शुरुआत हुआ था नाइन में एंड uh, हमने स्टार्ट किया था स्मॉल कमर्शियल व्हीकल से क्योंकि हमें यही लगा था कि जैसे इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए three wheeler is the best entry strategy and 1999 से जो हमने शुरुआत किया था डीजल थ्री व्हीलर से तो उस टाइम में इंडिया में डीजल थ्री व्हीलर मौजूद नहीं था और हमने वो सेगमेंट क्रिएट किया फर्स्ट कार्गो सेगमेंट जो जो बहुत ही पॉपुलर हुआ उसके बाद एंड उसके बाद डीजल पैसेंजर सेगमेंट और ये दोनों प्रोडक्ट जो है स्पेशली रूरल मार्केट में बहुत ही पॉपुलर हुआ था लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए क्योंकि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी भी उसी टाइम में it was it was speaking and road network specially rural areas में डेवलप हो रहा था and the three wheeler became very popular तो आज के दिन में हर गांव में एवरी डिस्ट्रिक्ट एवरी विलेज आप थ्री व्हीलर तो देख सकते हैं पैसेंजर या कार्गो के रूप में बट उसका शुरुआत 1999 से जब पियाजो ने स्टार्ट किया था तब से ये इतना पॉपुलर और सक्सेसफुल हुआ था एंड वी हैव हमारा जो manufacturing we we truly believe in the make in India concept जो हमारा फैक्ट्री है Baramati which is in Pune district with capacity of three lakh eighty thousand vehicles का और वहीं पे हमारा स्मॉल कमर्शियल व्हीकल इंजन और टू व्हीलर का ये तीनों का फैक्ट्री वहां पे मौजूद है we we employ close to 4000 people and Baramati जैसे uh, city में we are a major industrial player in that uh, area coming to our products मैं फोकस करूंगा थ्री व्हीलर सेगमेंट में we are the only manufacturer having all type और all category of products three wheeler में एंड ऑल फ्यूल कैटेगरी इसका मैं uh, ये है um, जैसे हमारा पेट्रोल uh, सेगमेंट में डीजल सेगमेंट में जी में जी में एंड इवन अभी इलेक्ट्रिक का भी हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ so we are the only player जिसके पास ये पूरा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड पूरे फ्यूल कैटेगरी में we have all these products which are available both cargo segment में भी और पैसेंजर सेगमेंट में भी और uh, हमारे जब ट्रेनिंग सेशन होगा वेलीज के लिए we will get in to more detailed about the products क्योंकि बहुत we have almost sixty variants which are there different जैसे कार्गो कैटेगरी में we have different engine platforms fuel platforms body platforms etcetera so ये सब हम डिटेल में वीएलडीज को हम समझाएंगे इसके बारे में प्रोडक्ट के बारे में so we have the we have the widest range and um, in 2019 we entered the electric vehicle segment and we were one of the first players to enter the electric vehicle segment especially swappable हमने 2019 में first time in India swappable battery का concept लेके आया था uh, which is now becoming quite uh, popular. Other manufacturers are also adopting. And uh, abhi electric vehicle range Me, hamara uh, cargo and passenger dono mein it become quite popular. And we are the market leaders three wheeler segment Me, in the in the LFI category, uh, which is which is the auto segment. We are the market leaders electric vehicle segment. so uh, is uh, is tie-up के through uh, and and just to add on and from a network point of view, हमारा we have more than 400 uh, dealers across the country. So we are basically and we have more than 1000 touch points. So basically we are represented across the country, her district में. But I'm sure that this tie-up will uh, help us to take it to the next level. जैसे uh, even right up to the village level um, uh, for for generating the leads and for uh, ensuring that we reach to the last mile for the customers because um, there are many locations where customer uh, they have to travel 20 30 or 50 kilometers to reach our showrooms and i'm sure this arrangement ke saath we will actually reach the customer doorstep and that that will be a substantial uh, value enhancement as far as our customers is concerned and uh, uh, i'm sure that it will be a lot of value add VLEs ke liye ये प्रोडक्ट जो है it is it is actually life line जो for as far as the rural market is concern so हमारा एक स्लोगन है ऐप चलता है तो देश चलता है क्योंकि हर स्मॉल uh, पर्पस के लिए जैसे अगर हमारा कार्गो सेगमेंट लेते हैं इवन मार्केट लोड ऑपरेशन के लिए वेजिटेबल सेगमेंट के लिए गैस एप्लीकेशन के लिए मिनरल वाटर एप्लीकेशन के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज होता है एंड सिमिलरली जो पैसेंजर सेगमेंट ऑटो तो हर विलेज में हर रूरल पॉकेट में अवेलेबल है and this will enable the VLEs to actually start a new line of business and I understand that uh, the new initiative under the rural e-mobility with the 10,000 uh, MBS, I understand you're planning to set up yes. multi-brand uh, automotive this thing and I'm sure that um, how, our brand will be able to and will be a leading brand in this uh, initiative. So with that, I thank you once again, uh, Sanjay sir, for giving us this opportunity. And uh, I wish both of us a very successful time journey together. Thank you. Thank you so much, Sanjuna sir. You have a very clear vision that what you want exactly with CSC. And as we reach the ground level, हमारी भी वही uh, सोच है कि ground level तक लोगों को services पहुंचाया जाए. We have similar visions and I'm sure this collaboration will uh, will do wonders और जो भी हमारी expectation हम साथ में मिलके काम चल रहे हैं वो जरूर successful होगा. Thank you Naya sir. Sanjay sir, now over to you. What, uh, how can we help uh, Piaggio and how they can help us कि हमारा जो विजन है वीएलईज का अपलिफ्टमेंट और साथ में ग्राउंड लेवल पे जो ज़रूरतें हम uh, जो सर ने कहा कि किस तरीके से रोड्स नहीं पहुंच पाते लोगों को 25-25 किलोमीटर जाना पड़ता है so how CSC can do और what exactly what visions we have for our people over to you sir thank you Bhagwati in fact ये हमारा विजन और पियाजियो का नहीं है ये हम दोनों का शेयर्ड विजन है कि रूरल एरिया में रहने वाले लोगों की लाइफ को इम्प्रूव लाइफ के स्टैंडर्ड को कैसे इम्प्रूव करें और कैसे उनकी सुविधाएं बढ़ाएं so it's a common so I welcome and thank mister Saju Nair and his team from Piaggio and Gaurav and all बीएली who are listening to us it's a another milestone in our partnership and our vision to improve the mobility and through mobility, the life and living condition of the people in the rural area. So the Gaurav has been relentlessly adding on the things to improve the rural e-mobility in the country and really are supporting him very enthusiastically. Now in this chain, this is a very important link that we are covering today. Piaggio has a product which is a very good for transporting a small cargo and a small numbers of passengers. So it's a three-wheelers. In the three-wheeler space, Piaggio and its flagship brand Ape is next to the market leader Bajaj. But leaving aside who is leader, who is second, the issue here is for us more required is that in the rural area, we need to improve mobility to transport small cargoes from the farmer's farm to the mandi, from the mandi to the market and back, and also the inputs. So for this purpose, this three-wheelers is a very good addition for all the VLEs and also for the farmers, small merchants, small entrepreneurs, all living in the rural area who need to transport small quantities of either input or output to short distances. This we are trying to facilitate through our tie-up with the Piaggio, which is a leading brand and which is well tested in the rural conditions for their product. As Mr. Saju has said, they have a good network 400 plus dealers and 1000 plus touch points. So servicing and support should not be a problem. And for the VLE, it's a triple package program. You can generate the lead. You can also generate the lead for the loan for the auto and then collect the EMI and he gets his commission in all three. So once a customer is attached to him for this purpose, he has a long lasting relationship and that is what we want. We want our vle to have a long lasting, stable relationship with the customers and Piaggio provides one such opportunity. It's another feeder in our multi-brand auto, that concept we are trying to promote, where a customer will have an option to go through the different products available in the market, make his own judgment, and then really will facilitate him in procuring what he likes best. So this is a enabling or expanding the choice basket of the customer that we are promoting and our VLEs, I'm sure will take it forward to great distance. So this, I'm sure VLEs uh, will make sure that our relationship with Piaggio gets the new momentum. They have some expectations and their team is also in the field to support our really anything that is required. So those exchanges would follow. There would be workshop, there would be interaction sessions at the ground level. I request all VLEs to participate, make themselves aware what are the benefits, how are the things work in that. And this is another business opportunity which will strengthen our network in the field. So thank you, Piaggio team and thank you everybody here who have been today and hope to have a better future. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Sanjay sir. Uh, yes, we'll have a great future. And thank you, Piaggio team, for joining us on this launch today. और इसके साथ ही अभी कुछ देर बाद ही संजय सर और नायर सर हमारे आ, कुछ ई व्हीकल्स लाइंड अप है हमारे सी एस ऑफिसर्स में उन्हें फ्लैग ऑफ करेंगे और इसके साथ ही इस सर्विस की यहाँ से शुरुआत की जाएगी तो प्याजियो टीम आपके सपोर्ट और साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसकी ज़रूरत हमें समय समय पर रहती रहेगी all the best Gaurav Chaudhary और आपकी टीम को ताकि ये सर्विस आप आगे तक भी लेके जाए और लोगों को इसे कनेक्ट कर पाए and Sanjay sir thank you so much for your time and तो इसके साथ ही हम सेशन यहाँ क्लोज करते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद थैंक यू नमस्कार थैंक यू भी कंटिन्यू रहेगा सेशन अच्छा सेशन क्रिया ड्राइव करके हम लोग फिर क्लोज करेंगे चलिए नहीं नहीं पीछे से पीछे से पीछे से पीछे से पीछे से ठीक है ना सामने दे यार मेरा हो जाएगा सीजन 1 पूरा मतलब ब्लैक के साथ तो बिना होना चाहिए वीडियो में निकाल सकते हो पैसा मिल रहा है अब तो अरे ऐसे नहीं ऐसे नहीं संजीव भाई संजीव जी और इसके साथ ही पियाजियो के व्हीकल्स का यहाँ पे हम लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से सीओ सर और साजू सर ने फ्लैग ऑफ करके उन व्हीकल्स को हरी झंडी दी है और ये व्हीकल्स सीएससी सेंटर्स के थ्रू आप ले सकते हैं हमारे वी के लिए उपलब्ध रहेंगे जिन्हें वो आगे कस्टमर्स को बेच पाएंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जो इस वक्त हमारे साथ सेशन में जुड़े थे